bruh. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no, no, no, no. bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. <laughs> Thank you. Okay. Yahoo! Yay! yeah, <laughs> boy. Nice. Two thousand years later. Hmm. <laughs> fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Where are you going? Oh! A few inches later... no! Ah! Oh, मेरी mother, करो मनु कह रहा ने sugar plum, pumpy umby umpkin, you're my sweetie. Oh, hey, hey, रहा नहीं जाता साले को कम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो अरे भाभी ने Look at this dude. Wait till you see the. तुम भी पहले जाओगे Where you fucking go? No. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है चुप कर बे कुत्ते Huh? Um. सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का oh, oh. रुक तेरे को पता था से आते हैं पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो कहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना भाई भाई भाई, भाई, भाई, भाई <laughs> उनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है okay <laughs> NANI?! Oh ah, shit! Much, much, much later. A little bit spicy. Don't do anything stupid. Hello, cutie pie. Gotcha, bitch! I'm the best. Bye-bye! What happened? Okay. I got you, homie. रे बाबा रे बाबा रे बाबा Hey, hey, hey, hey, Bruh. इस पाप के लिए मारेगा तू अबे साले Bring him from the yard.